ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የሃርቫርድ ቻን ህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት የ2021 ጁሊየስ ቤንጅማን ሪችመንድን ሽልማት ተቀብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ የዶክተር ሪችመንድን ምሳሌነት በመከተል የዓለምን ህዝብ ጤና በተለይም አቅመ ደካሞችን ጤና ለማሻሻል በቻልኩት ሁሉ ለመስራት ቁርጠኛ ነኝ ብለዋል። በሌላ በኩል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የሃርቫርድ ቲኤች ቻን የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት የ2021 Next Generation ሽልማት አሸናፊ ሆኑ። ዶክተር ሊያ ሽልማቱን ለሽልማቱ የበቁት በተለይ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር በወሰዷቸው ወሳኝ እርምጃዎች እንደሆነ ነው ሽልማቱን ያቀረቡት የ faculty dean ሚሼል ኢ ዊሊያምስ የተናገሩት። የትምህርት ቤቱ Next Generation ሽልማት አሸናፊ የሚሆኑት በጠንካራ ራዕያቸውና ተነሳሽነታቸው በዓለም አቀፍ የጤና innovation ላይ የራሳቸውን አሻ መሳሪያ ያሳረፉ ወጣቶች መሆናቸው ይታወቃል። ሽልማት ስነ ስርዓቱን በበየነ መረብ ተካሂዷል። ባለሀብቶች በከተሞች ላይ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በኢትዮጵያ የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመቅረፍ ያለመው ሰላም የመኖሪያ ቤት ብድር ባንክ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ይፋ ሆኗል። ፕሬዝዳንቷ በዚህ ጊዜ እንዳሉት ኢትዮጵያውያን ቢያንስ ትንሹን የጥራት ደረጃ ያሟሉ መኖሪያ ቤቶች ያስፈልጓቸዋል። በየወቅቱ እየናረ የሚሄደው የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ መካከለኛ የሚባል ገቢ ላላቸው ተቀጣሪ ሰራተኞች ፈተና መሆኑንም አንስተዋል። በኢትዮጵያ ያለው የመኖሪያ ቤት ፍላጎት እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ በመኖሪያ ቤት ግንባታ ላይ የሚሰማሩ እንደ ሰላም ባንክ አይነት በርካታ ተቋማት ያስፈልጋሉ ማለታቸውን የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት መቶ ሺህ ቤቶችን ለመገንባት ያቀደው ሰላም ባንክ በዝቅተኛና መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን ማዕከል እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። በአማራ ክልል ታች አርማጮ ወረዳ 98 ህገወጥ ሽጉጥ ተያዘ። በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጮ ወረዳ ሻንጃ ከተማ ኬላ ላይ በዛሬው ዕለት በተደረገ ፍተሻ 98 ትልቁ ቱርክ ሰራሽ ሽጉጥ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራ መሆኑን የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ህገወጥ መሳሪያው የታርጋ ቁጥሩ አማ 31398 በሆነ ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ ባጃጅ ተጭኖ ከአብርሃ ጅራ ወደ ጎንደር ሲጓጓዝ እንደነበረም የጽህፈት ቤት። ተወካይ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ከፈለ አለሙ መግለጻቸውን ከአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሶሪያ ምርጫ ፕሬዝዳንት አሳድ በአብላጫ ድምፅ አሸነፉ። በሶሪያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በሽር አልአሳድ በመራጮች ከተሰጠው ድምፅ 95 በመቶ ያሉን አግኝተው በድጋሚ በፕሬዝዳንትነት ተመረጡ። አሳድ ለቀጣዮቹ ሰባት ዓመታት ሶሪያን በፕሬዝዳንትነት ይመራሉ ተብሏል። ፕሬዝዳንቱ ለተከታታይ ሰባት ዓመታት ስልጣን ላይ የሚያቆየውን የሀገሪቱ ምርጫ ሲያሸንፉ የአሁኑ ለአራተኛ ጊዜ ነው። ተቃዋሚ ሆነው በምርጫው የተወዳደሩት ሁለት ፕሬዝዳንታዊ እጩዎች ደግሞ 1.5 ና 3.5 በመቶ ድምጽ ማግኘታቸው ተነግረዋል። ይህ በምርጫው ተቃዋሚዎች ቁጥጥር ስር በሚገኙ ሰሜናዊ የሀገሪቱ አካባቢዎች ካለመካሄዱ ከመራጮች ቁጥር ማነስና ከግልጸኝነት ጋር በተያያዘ የቅቡልነት ጥያቄዎች እንዲነሱበት ምክንያት ሆነዋል ሲል አልአይን አረብኛ መገናኛ ዘግቧል። ያለፉትን አስር ዓመታት በእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ካሳለፈች ሶሪያ የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራቶች መሰደዳቸው ይታወቃል። ጀርመን ናሚቢያን ቅኝ በገዛችበት ወቅት ጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸሟን አመነች። በበርሊን በጎረጎሳውያኑ አቆጣጠር ከ1904 እስከ 08 ባሉት ዓመታት በደቡብ አፍሪካዊቷ ሀገር ዜጎች ላይ የፈጸመችውን ግድያ በጅምላ ጭፍጨፋነት ለመቀበል ስታቅማማ ቆይታለች። ሆኖም አምስት ዓመታትን በወሰደ ንግግር ጭፍጨፋውን ስለመፈጸመው አምና መቀበሏን ነው አሶሺየትድ ፕሬስ የዘገበው። ይህን ተከትሎ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ለተለያዩ ልማቶች የሚውል 1.3 አምስት ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ተስማምታለች። ጀነራል ሎተር ቮን ትሮታ በሄሬሮ ጎሳዎች የተወሰነው የጸረ ቅኝ ግዛት ተቃውሞ ለማርገብ በማሰብ ሙሉ የጎሳውን አባላት ላይ እርምጃ እንዲወስድ በማዘዛቸው 65 ሺህ ገደማ የጎሳ አባላት መጨፍጨፋቸውና በትንሹ አንድ ሺህ የናማ ጎሳ አባላት መገደላቸው የታሪክ አዋቂዎች ይናገራሉ። የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሄይኮ ካለብን ታሪካዊና ሞራላዊ ኃላፊነት አንጻር ናሚቢያውያን ይቅር እንዲሉን እንጠይቃለን ብለዋል። በመግለጫቸው ዓላማችን ተጎጂዎችን የሚያስታውሱበት እውነተኛ የእርቅ መንገድ መፈለግ ነው ብለዋል። በዛሬዋ ናሚቢያ ቅኝ ግዛት ዘመን የተፈጸሙ የጭካኔ ድርጊቶች ሌሎችም በይፋ ጅምላ ጭፍጨፋ ብለን እንጠራቸዋለንም ነው ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ። በረሃማዋ ናሚቢያ በ1980ዎቹ በቅኝ ገዢነት የያዘችውን ጀርመን እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2015 ለደቡብ አፍሪካ አስረክባ ነበር የወጣችው። ሆኖም በ1990 ነጻነቷን አግኝታለች።